तेरी महिमा महान इस दुनिया को बसाने वाले विश्वकर्म भगवान विश्वकर्म भगवान तेरी महिमा महान तेरी महिमा महान इस दुनिया को बसाने वाले विश्वकर्म भगवान तेरी महिमा महान आज के इस इंसान को पहले वन मानुष कहते थे छाल ओढ़कर दरख्तों की वो जंगल में रहते थे हड्डियों के हथियार बनाकर वो शिकार करते थे जंगली जानवरों को खाकर अपना पेट भरते थे अपने और पराए की नहीं उनमें थी पहचान नहीं उनमें थी पहचान तेरी महिमा महा तेरी महिमा महा उस पत्थर के युग में ही तुमने अवतार लिया था विश्व का रूप संवारने को सृष्टि का भार लिया था कारीगरी और तकनीकी का तुमने राह दिखा के चमत्कार किया बीच समुंदर लंकापुरी बसा के आज भी सातों पुरिया करें तेरी विद्या का गुणगान विद्या का गुणगान तेरी महिमा महा तेरी महिमा महा कभी जिन्होंने अंधेरे में जीवन बैठ गवाया तेरे ज्ञान से आज उन्होंने भाखड़ा डैम बनाया लाखों ही ढंग से बिजली इंसान के काम चलावे आदमी चाहे मिनटों में दुनिया का चक्र लगावे छ छह सौ बैठे हैं मुसाफिर गगन में उड़े विमान गगन में उड़े विमान तेरी महिमा महा तेरी महिमा महा टेलीफोन और टेलीविजन ने घर घर किया करिश्मा पलंग पे बैठे बात करो और देख लो सारी दुनिया सुबह नाश्ता भारत में दोपहर की रोटी जर्मन चाय पियो पेरिस में रात का भोजन कर लो लंदन बने कलोनी चांद पे कैसे सोच रहा इंसान ये सोच रहा इंसान तेरी महान तेरी महिमा महान मेरी साइंस से अमेरिका की आशा हो गई पूरी उन्होंने चांद की तह कर दी ढाई लाख मील की दूरी तेरी साइंस का रूसियों पर भी असर हुआ नहीं थोड़ा बिना ड्राइवर उन्होंने चांद पे अपना राकेट छोड़ा फिर क्यों पीछे रहेंगे जर्मन इटली चीन जापान इटली चीन जापान तेरी महिमा महा तेरी महिमा महा खोटी नीयत और मन मेला उल्टा चक्र चलाया पढ़ करके विज्ञान उन्होंने एटम बम बनाया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से पेट नहीं भर पाए आखिर अब एक न्यूट्रॉन बम नया बना कर लाए एक दिन में ही बन न जाए तेरी दुनिया कब्रिस्तान ये दुनिया कब्रिस्तान तेरी महिमा महा तेरी महिमा महा सोमनाथ की अर्ज यही है सबको शिक्षा देना बिगड़े हुओं के कान खींच कर ऐसी दीक्षा देना ज्ञान पढ़े विज्ञान पढ़े और करें सभी की सेवा प्राणी मात्र की सेवा ही ज्ञान का मीठा मेवा किसी भी कीमत मिल नहीं सकता जीवन बड़ा महान ये जीवन बड़ा महान तेरी महिमा महा तेरी महिमा महा इस दुनिया को बसाने वाले विश्वकर्मा भगवान तेरी महिमा महा तेरी महिमा महा तेरी महिमा महा तेरी महिमा महा तेरी महिमा महा तेरी महिमा महा तेरी महिमा महा तेरी महिमा महा